Assalamualaikum, असल पाकिस्तान असलम मेरा बहन भाइयों दोस्तों और सजनों this is your good friend Mohammad Ali शेहकी doing my regular weekly program which is the शेहकी You know very well this program is not intended to hurt the sentiments of communities or individuals living or dead. Desire to be satirical, humorous and funny. Uh, breathing cartoon, none of the words spoken in this show are to be taken too seriously to be true, and you must verify things heard in this show from an existing and respectable source to be true. Dr. Zengar, if they show plead in insanity, the side bus cannot be held responsible. If some words are just too spicy or hurting to you, do not listen to the show. If your sentiments are hurt easily, or if you are below the age of one. I think what you do, we start in the show. Shuru. اور چونکہ جشن آزادی کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں یہ کہوں کہ خدا کرے کہ میری ایک بھی ہم وطن کے لیے حیا جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو یہاں جو سبز آگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی مثال نہ ہو خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ یہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں یہاں کو کچھ بھی جھڑنے کا مزاج نہ ہو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں ایک بالکل بالکل بالکل نیا تر و تازہ very very fresh new national song which I have done with the Wires group from U S A Imran Khan is is leading the group the member of the Wires we we all together did this song song اور اور یہ آن ایئر ہے اس کا ٹائٹل ہے جانی پاکستان ہر دم ہے پاکستانی پاکستانی ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں تو ہم سب کا ہے جانی یہ جذبہ ہے طوفانی ہر دم ہے پاکستانی پاکستانی पाकिस्तान